Fala galera, Pedro Gamer começando aqui mais um vídeo pro canal E hoje galera, tô trazendo aqui ó Mais um vídeo aqui de Fall Guys Mas esse jogo aqui ó É outro, não é aquele lá que é o Guys né Eu vou fazer outra gameplay aqui sem som mesmo Vou deixar só gameplay pra vocês aí Porque o áudio não ficou bom É... Ó, tem aqui as skins, você pode ver E você pode escolher aí ó e é, vou deixar só a gameplay com vocês, hein? Então se inscreve aí, deixa seu like e bora pro vídeo. thank you galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, o link do jogo vai estar na descrição. Então se inscreve no canal, deixe seu like. Falou, tchau e fui.